Eu vreau să spun că homosexualitatea, în primul rând, nu este o boală și trebuie să fie cert acest lucru pentru toată lumea, atât pentru persoanele LGBT, cât și pentru ceilalți. Orientarea sexuală nu este o alegere, este la fel ca și rasa, etnia, culoarea de piele, de care nu depinde de dorința sau voința omului. Este un dat cu care fiecare trebuie să se învețe să trăiască. Într-adevăr, este foarte greu într-o societate conservatistă de a schimba stereotipurile ori de a arăta că există și alt fel de oameni pe care trebuie să-i acceptăm în pofida faptului că ne place de ei sau nu ne place. Cei care sunt din comunitatea LGBT mă adresez vouă ca să fiți responsabili de viitorul vostru, de fericirea voastră, să vă doriți lucruri frumoase, să vă acceptați în primul rând felul în care sunteți sau modul în care vă este dat de la Dumnezeu să fiți așa cum sunteți, să vă doriți lucruri frumoase, cum este prietenia, dragostea, fericirea, să vă propuneți uh, să aveți un loc de muncă bun care să vă satisfacă toate dorințele și din punct de vedere material și spiritual. Atunci când vă veți accepta așa cum sunteți, atunci când veți trăi cum vă doriți, în cel mai bun mod, atunci ceilalți din jurul vostru o să vă accepte și o să vadă că sunteți buni, sunteți eficienți, sunteți așa cum sunteți și e bine să conlocuiască alături de voi.